Salut! Astăzi vreau să-ți improvizez despre a calibra. M-a inspirat un american care spunea, hei, tu cum îți calibrezi succesul? Și mi-am adus aminte de brâncuș care și a luat o bocceluță, ia uite cum sunt, uh, <laughs> ah, și a luat o bocceluță și a pornit pe jos la Paris. Pentru că românina, știi cum sunt, nu l-au recunoscut. Uh, mă gândesc că vreau să te pun pe gânduri pentru că eu personal sunt pusă susțin că uh, cei mai mulți au pornit de jos. Uite, am pornit și eu pe jos <laughs> până acasă. Tu cum îți calibrezi succesul? Ceau!